向こうには海があるとアルミンが言った海の向こうには俺は何があると思ってたんだろう We'll with Thank